これが、レクイエムだ。ワン真の力を見せてみろお父さんが助けてくれた。ワン 真の力を見せてみろお父さんが助けてくれたああワンお父さんが助けてくれたああ không ca sĩ một hai chân hoàn nè Này cuồng đậu cái lem Ôm ấy chi